galaxias odisea. Yeah, código de poetas locos. Escupo execror, sangre caballo, un caballo telebrado Ondas iluminada en el rosario, un arroz de por El sol invicto, juglares de Arcadia Corazón maledicción, sangre y sombra Rebelión postscriptum, las puertas de la ram de sangre las ubres de la luna Serpenta leguina, de tentación, los una Los faunos declaman el renacer de la muerte Leyendas blindadas con la flor en la mano, ataraxia Y el sello de artesia, sangre cabalvertía El vestido al gusto con su vestía Se revestía la bestia de temor arcado y carmesí, y masticando las venas del sí, Sigo de la sublime terror, hiber y sericordi Profano el cemento los daños del cielo. Fraga de fantasías, secreciones de cuerpos Catacumbas derrumba los nervios, dice la vía Tu sangre